Со святыми упокой Христе душу раба Твоего. Ма, Господи, я Авесяна, Благословен си, Господи, да учи я оправдание Твоим. Že prepovjedica je su bjeli suši, Bogorodicu djevu našu prisu. Evo že gdje velučajuše djevo, moraci si Blagosloven Blagoslovenje si gospodina, učim ja opravdanijem tvojim. I že propoviedi Trojica jedina sušnara i Bogorodicu našu prísnu djevu Mariju. A, s, So mi upokoj Chryste duszu raba Twojego, nie węczasz ja, nie Bogorodice, Błogosławiony jest Gospodi, nauczy mnie opravdanje Tvojim. Blagosloven je si gospodi, naučim ja opravdanjem Tvojim. Želeo bi da sam tu, ali moj drug sada tsiletsa moya no peço nem teu no cu sans cabe etsu wa ija eh tajną obrazujusze i żywot соприпеваюся. Я куда-то Христе, душу раба Твоего, и да му се опроси сваки грех, свестни и несвестни. Вечная память, вечная si gospodi, naučim ja upravdanijem tvojim. Sosjeti ti bi upokojila, juša se Bože naša bi tvojega. Blagosloven je si gospodi, naučim ja upravdanijem tvojim. Iže propovjede Trojica jedinosušnaja Bogorodicu i plisno djevu Mariju. Svima svijetima blagoslove čista djevo Bogorodice i svijetu. Sjati mi Bogorodicu i plisno djevu Mariju. Samo si tebi kličem Bogorodice tebe vjerujeme veličam. Jer ovo je gospodna visini na zemlji mir među ljudima dobra volja. Sosjati mi u pokoj Hriste blagoslovenje si gospodi, naučim ja opravdanijem tvojim. že propovjede Trojica i jedino sušnaja Bogorodicu i prisnu djevu Mariju. Veličam te gospode i kažem Hristo Христос воскресе из мертві, смерті усне поправ і grâce. Izmertvi, smrti usne poprav, Isuši, vo bio si tu uz nas kad nam je sve loše krenulo. Ti si nas podržavao u sve. Ovim videom želim da pozdravim sve moji tvoje prijatelje ovo direktno ide na moju stranicu prijatelj će ovo vidjeti a sada bi želeo samo jedno da kažem čovek da umre, se pretvori u pepel. Iz pepela ćemo otići, u prah ćemo se. Iz praha, će, smo stvoreni, u prah ćemo otići. Ovo bi bilo sve. Biće još video. Žela bi. Samo da vam kažem da vas puno pozdravljam. To bi bilo to, naravno.